इंदौर की रहने वाली अपूर्वा की शादी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण प्रसाद तिवारी के बेटे रोहित तिवारी से हुई थी और अपूर्वा के बारे में बताया जाता है कि वह इंदौर हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके पी के शुक्ला की बेटी हैं वे दिल्ली में प्रैक्टिस भी करती हैं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने हाल ही में अपूर्वा को गिरफ्तार किया है उल्लेखनीय है कि रोहित अपने कमरे में मृत पाए गए थे और अपूर्वा को पुलिस ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है और यह भी बताया जा रहा है कि बार बार बयान बदलने के कारण अपूर्वा पुलिस के निशाने पर आ गई थी कुल मिलाकर रोहित तिवारी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है रोहित तिवारी को अपने आप को नारायण दत्त तिवारी का बेटा सिद्ध करने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़े थे और यह पूरा मामला राजनीति में बेहद चर्चा का विषय भी बना था नारायण दत्त तिवारी के बारे में यह बताया जाता है कि उन्होंने डीएनए टेस्ट के बाद ही यह स्वीकार किया था कि रोहित उनका बेटा है कुल मिलाकर अपूर्वा की गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला सामने आ रहा है कि क्या पति पत्नी के बीच अनबन के कारण हत्या जैसा प्रकरण भी सामने आ सकता है कुल मिलाकर इस पूरे मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं